Olá, meu nome é Gustavo, sou de Brasil, interior de São Paulo. E vim para cá, para a Argentina, por um intercâmbio para a Universidade Nacional de La Plata. E agora estou em São Pedro, aparecendo na passantia cá em Elinta. E vou trabalhar com Maria Helena da Ordem, com melhoramento e propagação de citros e durazno e acompanhar algumas outras áreas de trabalho cá.